Sebenarnya sekarang ni untuk soal ni kita boleh jalan dalam mana sort video ni sementara ni ya. Kita ada untuk ciri yang penjuk untuk curau ni semua cerita dari punya. Ini ah, mula semang nampi kau di like dan share kat juga. jika lah. baikkan gari tu mungkin lagi pun kalian orang nak ayam mu. Jadi pun gua nak semula sort sort dia pun sort kan. Semua cerita sekian sort kan. Mungkin dalam curau yang lah. semua ciri ni ya. Bazing dua ide, mu bazing dua. Jadi nanti nampi kau di like dan share kita boleh bawa deh. Nah, hancing video start kat dah ini. Curau. uh, SS unit mo Cebu Hospital, Cebu Hospital area ni start kat dyan hi let's go Perang dok dia auto nak mo gim auto reserve pra ibani chan mari ni aya gim na yan Cebu Hospital area ni chan mari ni reja pra aya Arpin na ismang sabah ma sijem ni kushin ka dong mo chan mari ni del melona auto para batar a line ori odian sotpongra ne rijap raung odi nasmo khumi gi jan rcha sabodi kamna na gen bo nu hede une batta odi nasmo re ta bicho line bas ton re saibo a gi line ibarong re pro mo rijap ra kisa chan mario ina gari ba jok ki me da 12 for again ki me da five minutes so ya ni me dian sun am rong ni ni di monitor wes ma like share ka ni ko lang da ro chak pai sis ma ni ko lang da ma ki me dian sun da un dong sal ni ya de ba ni da am rong ni mo de ma ni ni ni blok ni ni fish one is ma ni ba ni ha chak ka la macam ni pun soal ni rakyat soal ni Ya Mikey ya? Makcik Okey, okey, salam ya Kita tunjuk macam mana ni, bagi semua Kita boleh insert ni, kita Música o la que se q u i e r ও তো আগে বেরিয়ে যায় lah semua nak sebab pun dah Esmen dah bila ramai orang jawab tu pun dah semua cepat. Ah, Di baju orang sebab mau baru baju akan tanding tengah ya. Sebab bawa tak lagi bawa kata. Lah. Nah, esmen ya video kita sini dah belum macam lah. Nampak video ini ini kat nanti cincin ha. Nanti kami orang like orang kat orang tengger pernah. Pantai macam lah. Bye bye, hanyun video kau ini kan. Bye bye.